es un centro de referencia que trabajamos con personas con parálisis cerebral para que les demos los apoyos que necesitan para llevar a cabo su proyecto de vida. Yo lo que hago es que me ponen las pesas en las piernas para intentar dar pasos en el agua me es más fácil y también estirar los brazos para coger cosas, tirarlas y ese tipo de actividades para mover el cuerpo. El servicio del Centro Acuático Joyron lo utilizamos prácticamente todos los días. Para los niños, el medio acuático es fundamental para facilitar cosas que fuera del agua no podrían hacer, por la temperatura, la movilidad, el aspecto de autoestima. Es un entorno que facilita que hagan cosas que de otra forma no sería posible. Yo me lo paso muy bien. Buceo y hago muchas actividades. También hacemos actividades de equipo. El básquet, buscar cosas escondidas y nos lo pasamos muy bien. La parálisis cerebral es cuando una parte del cerebro, por alguna razón, sufre mm, una afectación y queda muerta. Entonces, las partes y las actividades que una persona realiza con esa parte del cerebro no puede, porque no es una zona activa, y entonces eh, se muestran físicamente o cognitivamente esos efectos por la incapacidad que pueda tener para llevar a cabo algún tipo de funciones. Hablando del centro acuático, lo primero que me gustaría hacer es dar las gracias a la Fundación Ron y a Ronald en primer lugar por toda la apuesta que han hecho, el esfuerzo que han hecho porque hoy el centro acuático Joyron es una realidad aquí en Aspace. A mí en la piscina me lo paso muy bien, porque hago un montón de actividades y me siento más libre con mi cuerpo. Me siento más libre y me lo paso muy bien. Buceo y todas las cosas. Y hago un montón de actividades. A mí también me gusta porque eh, mm, puedo mover más los brazos y las piernas y luego me quedo más relajado es, me ayuda a movilizar más. Y me gusta mucho.